Faudrait pouvoir se tuer idéalement. De se tuer idéalement. Dans nos têtes. Puis renaître après. Pouvoir se... Pouvoir se tuer idéalement. Dans nos têtes. Nos têtes. têtes. Puis renaître après. Se tuer idéalement. with them sisters, my personality ass in your face. Madame qui se soutient. C'est spécial. Quand on dit c'est spécial, ça n'a pas l'intelligence de comprendre la différence, de comprendre la différence, de l'apprécier, de l'apprécier, d'avoir le courage de dire qu'on aime ça. Avec souvent que je suis spécial.